acceso a datos. So we entered Colombia to change that. Y llegamos a Colombia para cambiar eso. How do you democratize data so that everybody's got access to the opportunities that the digital society brings? ¿Cómo logramos democratizar el acceso a la conectividad para brindar los beneficios que la sociedad digital tiene? You've got to do three things. Tienen que hacerlo de tres maneras. First thing you've got to do. Lo primero que tenemos que hacer. You've got to build a network. Se debe construir una red. We've already connected over 674 communities which had never had access to the internet before. Y por ejemplo, nosotros hemos conectado por primera vez a 648 comunidades rurales que no, se habían, que no habían tenido acceso a Internet antes. Well, there's no point in having a network if people can't afford to use it pero no hay ningún punto eh, de tener una red si las personas no tienen la posibilidad de acceder a ella. Así que cuando nosotros lanzamos, logramos reducir los precios en 42%. Y hace tres semanas disminuimos los precios nuevamente en un 15%. But the third pillar that you've got to do to democratize data access. You've got to make it interesting. You've got to make it inspiring, and you've got to provide content. Lo tercero que se debe hacer es hacerlo creativo, hacerlo inspirador para crear contenido. And there's no doubt about it. The fastest growing content creators today. Y no hay duda alguna, los más grandes creadores de contenido actualmente all short video platforms. están todos en las plataformas de video corto. Because you guys are providing such good content shit that that's what people want to see. So thank you for that. Colombia Colombian deserves access to those opportunities. Y todos los colombianos merecen la oportunidad de acceder a esas oportunidades. E-commerce, remote education, all those are important. Beneficios como la educación remota, eh, el e-commerce son importantes. But making money by entertaining people, by showing people how to pero monetizar a través de la generación de contenido y enseñándole a la gente cómo puede usar las herramientas digitales. Esa es un área de crecimiento muy importante en la que ustedes, creadores de contenido influencers, están involucrados. Para ser sinceros, nosotros los negocios eh, las y las compañías no lo entendemos. or to answer your question. Entonces, para responder a tu, a tu pregunta, This relationship that we announced tonight between ourselves, Wong and Kwai, esta alianza que estamos anunciando hoy, Wong y Kwai, it's really important for the future of Wong, es muy importante para el futuro de Wong, so we can learn and understand what you are the need as content creators, porque podremos aprender y, eh, identificar las necesidades que ustedes tienen como creadores de contenido. y los 50 millones de colombianos van a tener la oportunidad de acceder a esos contenidos, de entretenerse, de aprender y de estar informados. ¿Cuál tiene una visión similar a nosotros? Y esa visión es democratizar y hacer los datos accesibles para todos los colombianos. y para crear oportunidades para que las personas puedan monetizar, y eh, vender sus bienes e inspirar a las personas. And when I sat down with Kwai just a mere 10 weeks ago, y como decía que nos conocimos con Kwai hace 10 semanas, I felt that they had the same vision and the same passion that we have to make data available to all Colombians. Tenemos la misma pasión y el mismo compromiso de hacer los datos disponibles para todos los colombianos. And that's why we have the relationship. y por eso es que estamos hoy acá con esta alianza. <laughs> yeah, I mean, we mentioned price. It's important. Hemos mencionado que el precio es importante. And we mentioned the fact that we've dropped prices by what is in effect now by more than 50%. Y hemos mencionado que hemos reducido los precios, eh, lo que vemos ahora, un total de un 55%. Well, there's two major price points I'd like to mention for Uh, for the relationship that we have with Pi, which are unique to the relationship. Y acá hay dos puntos principales que quiero mencionar alrededor del precio que son importantes para esta alianza. Our post-pay plan, starting at 35,000 pesos, En nuestros planes postpagos desde 35 mil pesos, is zero rated. eh, el consumo de la aplicación va a tener, eh, el consumo de, de- el uso de la aplicación va a tener cero, cero consumo. So that means you no longer can do or need to do some cool content and wait until you a Wi-Fi system. Eso quiere decir que si tú haces un, un contenido cool, tienes que esperar a colgarte una red de Wi-Fi. Fuck it. You can take the content and show it instantly. That's what the relationship brings post postpaid. Puedes crear contenido y subirlo inmediatamente sin necesidad de esperar y eso es realmente lo, el beneficio que trae esta alianza. She never translates the word It doesn't exist in Spanish. And I'm prepaid for a mere 1,000 pesos in the initial offer, you're going to get 30 days usage. y en el segmento prepago, por una recarga desde 1,000 pesos, las personas van a poder navegar la aplicación durante 30 días de manera ilimitada. So gone are the days where I think, oh shit, I can't post those videos. I can't, I can't show my dance. I can't show my goods. Yes, you fucking can now. Ahora sí que puedes hacerlo. <laughs> y ese es el beneficio. So no excuses. no tienen excusas para subir su contenido. No tienen excusas para subir su contenido. country, only Colombia. We're going to start with the unique characteristics of Colombia because the Colombians are so passionate about what, Ah. And then we're going to take the rest of the world, Pues la alianza va a estar disponible para otros países o solo para Colombia. En este momento eh, vamos a tener este beneficio exclusivo para Colombia porque sabemos que los colombianos son unos apasionados eh, en la creación de contenido, pero eh, después nos vamos a tomar el mundo, solo que tendrán que esperar un poco más. Ok, no more. Thank you. Thank you. Aplausos para